Bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène, votre cultivatrice de passion et aujourd'hui, je suis enduite de crème solaire parce que je vous amène faire un tour. En fait, euh, depuis que je suis arrivée vraiment dans ma chambre, j'ai pas encore pris le temps d'aller marcher dans le voisinage, donc je me suis dit que je pourrais vous amener euh, découvrir avec moi. Alors, euh, c'est parti! C'est passé la chose la plus drôle. Il y a un policier qui a pris euh, pitié de moi et euh, de ma blancheur sous le soleil euh, du midi qui m'a offert un verre de Inca Cola qui est un peu l'équivalent du Coca-Cola mais version péruvienne. nous revoilà à la case départ. Il fait extrêmement chaud. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour euh, de mon quartier. C'était vraiment très fun, mais euh, même si je suis pas restée très longtemps dehors, je suis déjà plutôt rouge comme <laughs> vous pouvez le voir. J'avais mis de la 50, je vous jure. Mais en tout cas, je pense que c'est temps que j'aille prendre une douche et que je mette de l'après-soleil. Alors, je vous envoie tout plein de rayons de soleil et on se dit à très bientôt. Au revoir!